Natura zalea bazara, pertsonekin jardutea gustuko baduzu, bizi dugun ingurumen krisiak kezkatzen bazaitu eta arazo horri irtenbideak bilatu nahi badizkiozu. Ingurumen hezkuntzako eta kontroleko goi mailako teknikariaren zikloa aukera ezin hobea duzu. Ziklo honetan, ingurumen hezkuntzaren arloan lan egiteko prestatuko zaitugu. Ingurumen ezitzaile, naturguneetako gidare interprete, sentsibilizazio kanpainen arduradun eta koordinatzaile gisa. Baita kudeaketaren eta kontrolaren eremuan ere, enpresetako eta administrazioetako ingurumen agente lanean. Gure ikasketa eredua lankidetzakoa da, erronketan oinarrituta zuzeu izango zara protagonista. Gaitasun teknikoak ez ezik zeharkako gaitasunak ere zeure ganatuz, eta komunikazioa zein eraldaketa digitala oso kontuan hartuz. Praktikak ere egingo dituzu, enpresatan eta erakunde publikoetan, nahi izan ezkero, atzerrian ere egin ahal izango dituzu, Erasmus Plus programaren bitartez. Ziklo honetako lan irteerak enpresa pribatura eta publikora bietara bideratuta daude, eta administrazio publikoen deialdietan parte hartu ahal izango duzu. Bestalde, ingurumen zientzietako edo biologiako unibertsitate gradua egiten jarraitu ahal izango duzu. Baita segurtasuna eta ingurumena lanbide arloko edo nekazaritza arloko beste prestakuntza ziklo batzuk ere iraunkortasunaren kontzeptuak beti etorkizuna begiz jota jardutea eskatzen du. Ingurumena eta baliabide naturalak babestuko dituzten garapen ereduak diseinatu behar baitira. Klima aldaketa harintzeko, gero eta enpresa zein erakunde gehiagok egiten dute apustua ekonomia zirkulararen alde, mugikortasun jasangarriaren, karbono aztarnaren neurketaren eta ari laguntzeko garapen iraunkorrerako helburuen garapenaren alde. Erronka hoiei guztiei aurre egiteko, ingurumenari buruzko prestakuntza espezifikoa duten pertsonak behar dira. Ez egonean geratu, zatoz gurekin.